İl bundan əvvəl oktyabrın 3-də Suqovuşan kəndi işğaldan azad edilmişdir. Bu çox əlamətdar hadisə idi. Müharibənin ilk günlərində bu strateji kəndi işğaldan azad etmək böyük uğurumuz idi, böyük qələbəmiz idi. Bu kəndin işğaldan azad edilməsi zamanı şəhidlərimiz oldu qazilərimiz oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralanlara şəfa versin. Və e, biz keçən ayın 27-sində anım gününü keçirərkən vətən uğrunda həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin xatirəsini bir daha böyük hörmətlə yad etdik. Suqovuşan qəsəbəsinin, Suqovuşan kəndinin azad edilməsi e, strateji nöqtəyi nəzərdən çox böyük əhmiyyət kəsb edirdi. Çünki e, bu kəndin yerləşməsi e, müharibənin gedişatında önəmli rol oynayırdı və kəndin bizim əlimizdə olması bizə gələcək əməliyyatlarımızda üstünlük təşkil edir. Düşmən Yəqin ki, təbii ki, bilirdi ki, biz bu istiqamətdən hərəkətə keçəcəyik və Talış və su qovuşan kəndləri bir gündə keçən ilin oktyabrın 3-də işğaldan azad edilmişdir. Burada çox güclü istehkamlar qurulmuşdu. Bir neçə müdafiə xətti təşkil edilmişdi. Bütün strateji yüksəkliklərdə, kəndə gedən yüksəkliklərdə düşmən yerləşmişdi və Azərbaycan ordusu böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərərək şiddətli döyüşlər nəticəsində bu hər iki kəndi işğaldan azad etdi. Suqovuşan və Talış kəndlərinin azad edilməsinin digər əhmiyyətli tərəfi ondan ibarətdir ki, birinci azad edilmiş kəndlərdən sonra, birinci kəndlər sentyabrın 27-sində müharibənin ilk günündə azad edilmişdi, 6 kənd oktyabrın 3-nə qədər ə, e, hər hansı bir yaşayış məntəqəsi azad edilməmişdi. Bunun təbii səbəbləri var idi. Hazırlıq gedirdi, manevrlar gedirdi, şiddətli döyüşlər gedirdi. Ə, e, ancaq müharibənin ilk günündən sonra əldə edilmiş qələbələrdən sonra növbəti yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi əlbəttə ki, ordumuza, xalqımıza əlavə güc, mənəvi güc verirdi və müharibənin 7-ci günündə 8 kəndin azad edilməsi, o cümlədən keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisində yerləşmiş ə, e, bu kəndlərin azad edilməsi böyük mənəvi üstünlük bizə verir. Bu kəndlərin strateji əhəmiyyəti ondadır ki, burada ə, e, düşmənin çox böyük ə, e, canlı qüvvəsi yerləşmişdir. Və bu kəndlərin azad edilməsi bizim strateji bu bölgədə gedən yollara da nəzarətimizi təmin etdi. Və düşmənin canlı qüvvəsinin hərəkəti üçün, manevrləri üçün çox böyük problemlər yaradıldı, məhdudiyyət yaradıldı və demək olar ki, müharibənin son gününə qədər bu ərazidə Talış və Suqoşan kəndlərin yerləşdiyi ərazidə düşmənin çox böyük canlı qüvvəsi yerləşmişdi və bu canlı qüvvə digər əməliyyatlarda iştirak edə bilmir. Birinci növbədə ona görə ki, strateji yollar artıq bizim nəzarətimizdə idi. İkinci ona görə ki, əgər buradan düşmən öz canlı qüvvəsini başqa yerlərə çəksəydi, əlbəttə ki, Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə də böyük dərəcədə bundan sonra da irəliləyə bilər. Ona görə bizim e, taktiki addımlarımız və manevr etmə imkanlarımız e, düşünülmüş e, addımları idi. Və burada demək olar ki, düşmənin böyük hərbi birləşməsi iflic vəziyyətdə qalmışdı. Suqovuşan qəsəbəsinin əhmiyyəti eyni zamanda ondadır ki, burada Suqovuşan su anbarı yerləşir. Bu su anbarının e, çox böyük əhəmiyyəti var, strateji əhəmiyyəti var. E, bu su anbarı Sərsəng su anbarı ilə e, bərabər Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1976-cı ildə inşa edilmişdir. Və bu su anbarlarının əsas məqsədi keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin inzibati hüdudlarının kənarında yerləşən rayonlara su verməkdir. Tərtər, Bərdə, Ağdam, Goranboy e, və digər e, rayonlara su vermək. Və e, işğal zamanı mənfur düşmən ekoloji terrorda bizə qarşı törədirdi. Su terroru törədirdi. Hətta Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyaların birində bu məsələ ilə bağlı xüsusi məruzə təqdim edilmişdi və məruzə qəbul edilmişdi, qətnamə qəbul edilmişdi. Ermənistan dövləti ittiham edilmişdi. Və e, bu bizim böyük uğurumuz idi və təsadüfi deyil ki, ondan sonra bu məruzəni hazırlayanlara qarşı erməni lobbi təşkilatları mənəvi terror e, siyasəti aparmağa başlamışdı. Və işğal dövründə ermənilər Yay mövsümündə suyu kəsirdilər, qış mövsümündə isə suyu buraxırdılar. Yayda bizim kəndlilərimiz, fermerlərimiz susuz qalırdı. Qışda isə suyu buraxıb ə, e, daşqınlara səbəb olan təbii fəlakət törədilirdi. Yəni bu bir də göstərir ki, hansı çirkin düşmənlə biz üz-üzəyik. Onlar bütün imkanlardan istifadə edib bizə qarşı daha böyük ziyan vurmaqla məşğul idi və Suqovuşan qəsəbəsinin azad edilməsi və bu su anbarının bizim nəzarətimizə keçməsi nəticəsində artıq Ermənistan dövlətinin bu imkanları da onların əlindən çıxdı. İndi buraya biz hakimik. Bu il su qovuşan e, su anbarından istifadə edərək 30 il ərzində ilk dəfə olaraq Tərtər və digər rayonlara su verildi. 30 min hektar torpaq bu günə qədər suvarılmayan yaxud da az suvarılan torpaqlara bax, bu qəsəbənin, bu kəndin azad edilməsi nəticəsində su verilmişdir. Və indi kanallarda təmir işləri gedir. Bizim ə, e, azad edilmiş torpaqlarda Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonasında mövcud olan su ehtiyatlarının səmərəli şəkildə e, istifadəsi ilə bağlı konkret addımlar atılır və e, çox ciddi proqram icra edilməkdədir. Artıq su mənbələrinin bütün e, xəritələri tərtib edilib və yeni su anbarlarının tikintisi gündəlikdə duran məsələdir. Eyni zamanda bu su ə, anbarının yanında iki su elektrik stansiyası vaxtilə Sovet dövründə Ulu Öndər Heydər Əli tərəfindən inşa edilmişdir və müharibə zamanı düşmən bu stansiyaları da dağıtmışdır. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında 30-dan çox su elektrik stansiyası müharibə zamanı və müharibədən sonra ki, onlara vaxt verilmişdi çıxmağa bu rayonlardan, ermənilər onları dağıtmışlar və onların bərpası gedir. O cümlədən ilk növbədə su qovuşan 1 və su qovuşan 2 su elektrik stansiyalarının bərpası ilə bağlı e, işlər görülməyə başlamışdır və artıq bu stansiyalar işlək vəziyyətdədir. Yenidən quruldu, yenidən tikildi. Bu bir daha bizim gücümüzü göstərir və siyasətimizi göstərir. Biz infrastruktur layihələrinin e, icrası ilə bağlı çox ciddi addımlar atırıq və bir il hələ bir il keçməyib müharibənin başa çatmasından görün nə qədər böyük işlər görüldü və bu bölgənin elektrik enerjisi ilə və su ilə təmin etmək üçün su qovuşan kəndinin xüsusi əhmiyyəti vardır. Bu kəndin azad edilməsinin digər önəmli tərəfi bir də demək istəyirəm ki, mənəvi psixoloji üstünlüyümüzün daha da möhkəmləndirilməsi. İndi əgər müharibənin xronologiyasına baxsaq, görərik ki, 27-si sentyabrda 6 kənd azad edildi, Murovdağ silsiləsi, e, Ağdərə dağları, 3 oktyabrda isə bax, 8 e, kənd o cümlədən Suqoşan və Talış kəndi və oktyabrın 4-də bir çox kəndlər azad edildi, o cümlədən Cəbrayıl şəhəri. Yəni bu ordumuza əlavə güc verdi, mənəvi e, ruh verdi. Və bu mənəvi üstünlüyü biz müharibənin son gününə qədər, son dəqiqəsinə qədər saxlamışdıq. Və düşmən artıq başa düşməyə başladı ki, onların bütün təbliğatı, bütün yalanları sadəcə olaraq e, uydurmadır. Çünki baxmayaraq ki, düşmənin təbliğatı gecə-gündüz <laughs> yalan informasiyalar çıxardırdı və taktiki <laughs> geriləmə haqqında indi dünya ə, hərb ə, praktikasında <laughs> yəqin ki, bir yenilikdir. Bu haqda cəfəng e, məlumatlar ötürürdü. Ə, e, götürdüyümüz ə, e, şəhər və kəndlərimizi onlar ə, artıq orada döyüş gedən e, kənd və e, şəhərlər kimi təqdim edirdilər. Ancaq real həyatda, real döyüşlərdə artıq hər kəs hər şeyi görürdü. Və o cümlədən Ermənistan ordusunda xidmət edən e, şəxsi heyət görürdü ki, biz qələbə çalırıq, biz qabağa gedirik, bizi heç bir qüvvə dayandıra bilməz. Və əgər hərbi nöqtəyi nəzərdən götürülməsi demək olar ki, mümkünsüz sayılan Talış və su qovuşan e, götürülübsə Azərbaycan ordusu tərəfindən onlar tam yəqin edə bilərdilər ki, bundan sonra da qələbə e, səlnaməmiz davam edəcək. Və əlbəttə ki, Ermənistan ordusu şəxsi heyət sarsıntı içində idi. Dərin mənəvi psixoloji sarsıntı içində idi. E, onların gözü qorxmuşdu və əlbəttə bundan sonraki dövrdə 3 e, oktyabrdan müharibənin son dəqiqələrinə qədər Ermənistan ordusu qorxu içindədir. Və təsadüfi deyil ki, Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Onlar görürdülər ki, bizim qabağımızda dura bilmirlər. Onlar görürdülər ki, onların e, hakimiyyəti onlara yalan danışır. Onları ölümə göndərir mənasız ə, e, əməliyyatlar həyata keçirir ki, bu əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan ə, e, silahlı qüvvələrinin şəxsi heyəti faktiki olaraq qurban kimi verilir. Və 10 min fərarisi olan ordu əlbəttə ki, müqavimət göstərə bilməzdi. Bundan sonraki dövrdə ə, e, Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrimizin şanlı zəfər yürüyüşü davam etmişdir. Düzdür, bəzi yerlərdə ə, e, Ermənistan tərəfi dirəniş göstərirdi, müqavimət göstərirdi. Bəzi yerlərdə bizə ə, e, çətinliklər yaradırdı, amma bu müharibədir. Özü də 30 il ərzində böyük istehkamlar qurmuş tərəf və bax bu dağlara baxın. Bunlar hamısı təbii istehkamlardır. Ə, e, əlbəttə ki, onların müdafiə etmək, özlərini müdafiə etmək üçün imkanları var idi. Ancaq artıq bilirdilər ki, bizim qabağımızda dura bilməzlər. Və 10 min olan Ferrari ə, e, artıq hər şeyi göstərir. Bu Ferrarilərin içində Ermənistanın keçmiş prezidenti Serjik Sarkisyan da var idi. Bu yaxınlarda mənə verilən məlumata görə o hardasa e, Azərbaycan haqqında, Ulu Öndər haqqında ə, e, öz səviyyəsinə uyğun, çirkin sözlər ifadə etmişdir. Birinci fərari ilə odur. Çünki o müharibə zamanı Xankəndiyə soxulmuşdu. Güya orada hansı işlər görəcək. Amma görəndə ki, Azərbaycan ordusu artıq gəlir və bunun qulağından tutub Bakıya gətirə bilər qorxaqcasına oradan fərari kimi qaçmışdır. Mən ona Serjik e, Sarkisyan ona görə demirəm ki, onu alçatmaq istəyirəm. Ona görə ki, bu onun əsl adı və soyadıdır. Və bizim arxivlərimizdə bu o, e, məlumatlar var. Onun metrikasında, yəni doğum haqqında şəhadətnaməsində, onun komsomol biletində yazılıbdır. Sarkisyan Serjik. Sonra bunu eləyib Sarkisyan Serj güya seç, yəni daha necə deyərlər, ə, e, məqbul bir e, addır. Və ə, e, bu adam ömür boyu oğru, cinayətkar, saxtakar, hain, satqın, Ferrari kimi tanınırdı. Serjik'in oğurluğu haqqında Ermənistanda bilməyən yoxdur və ə, e, bugün onunla əlbir olan dırnaq arası ə, e, müharibə qəhrəmanları artıq ya həbsdədir, ya cəhənnəmdədir. Tuşonka satan və artıq cəhənnəmdə yanan Serjikin sağ əli olan dırnaq arası general Ermənistan ordusunun əsl simasını və Serjikin əsl simasını göstərir. Müharibə zamanı tuşonka satan general hansı sözlərə layiqdir? Bu yaxınlarda Serjikin sağ əli olan müxaribə dövründə Müdafiə Naziri vəzifəsində çalışan hərbi e, cinayətkar həbs edildi Ermənistanda. Uğurluğa görə nasaz silahlar alırdı, pullarını da qoyurdu cibinə. Bu haqda bizdə kifayət qədər məlumatlar var. Həm müharibədən əvvəl, həm müharibə zamanı hansı əməllərdən çıxırdılar ayaqları altında torpaq yanırdı. Azərbaycan ordusu hər gün irəli gedirdi. Ermənistan Müdafiə Naziri kontraktlar imzalayıb NASA silahlar e, aldırıb o qiymət fərqini də cibinə qoyur. Və bu Serjikin yetirmələridir. Onun kimi oğrulardır. Mən deyəndə ki, Serjik hərbi cinayətkardır. Bunu tək mən demirəm. Bunu bütün bölgə ilə tanış olan ə, e, qərəzsiz və müstəqil politoloqlar, jurnalistlər Britaniyalı jurnalistə verdiyi müsahibədə demişdi ki, Xocalı soyqırımını şəxsən özü törədib. Bunun da izahatını vermişdi ki, Azərbaycanlılar bilməlidirlər ki, Ermənistan ordusu dinc əhaliyə qarşı silah qaldıra bilər. Bu qanlı cinayətkar Serjik Sarkisyandır. Hain deyirəm, bu təhkir deyil. Bu hər addım başı həyanət eləyir. Birincisi Azərbaycan xalqına ki, Azərbaycan xalqının çörəyini yeyib. İkincisi, onun e, rəhbəri olan keçmiş Dallı Qarabağ Muxtar vilayətinin birinci katibi Gevorkova ki, onun yavəri olub, onun qovluq daşıyanı olub. Bu, bunun biografiyasında tərcümi halda var, bəlkə də onu sildirib, amma bizim arxivlərdə var. Çünki o onun vəzifələrə təyin olunması <laughs> Bakıdan keçirdi. Bizim arxivlərdə hər şey var. Serjik Sarkisyan, Boris Gevorkovun rəsmən köməkçisi e, vəzifəsini daşıyırdı, amma faktiki olaraq nökəri, kebab pişirəni e, və istirahət məclislərinin təşkilatçısı funksiyasını daşıyırdı. Sonra nə oldu? Sonra separatist hərəkət başlayan kimi Serji Gevqovovu satdı, xəyanət elədi. Bu ikinci xəyanət. Üçüncü xəyanət onun rəhbəri olan Kaçerena qarşı idi. Ermənistanda bunu bilməyən yoxdur. Serjiki e, qulağından tutub vəzifələrə gətirən Kaçeren olmuşdur. Bütün vəzifələrə o onu təyin edir prezident vəzifəsində də zorla o təyin elətdirib. Halbuki erməni xalqı Serjikə nifrət edir. Ondan sonra nə oldu? Bir il keçmədi, Kaçaranı artıq kənara qoyduğu üç telefonlarına da cavab vermir. Görün, nə qədər alçaq, xislətli bir ünsürdür bu. Müharibə ilə bağlı gedən təhlillər onu bir də göstərir ki, bu müharibənin uduzan tərəfi məhz Serjik Sarkisyan və onun kimiləridir. İndi o məğlubiyyəti Paşinyanın üstünə atmaq istəyir. Güya Paşinyan günahkardır. Paşinyan cəmi 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlib. İki il ərzində ordu yarada bilərdi. Yaxud da ki, möhkəm, dırnaq arası güclü ordunu dağıda bilərdi. Bu ordunu yaradan Serjikdir. Serjik Müdafiə Naziri olub Ermənistanda, Serjik Baş Naziri olub Ermənistanda, Prezident Administrasiyasının rəhbəri olub, Təhlükəsizlik e, Nazirliyinin <laughs> rəhbəri olub, Prezident olub 10 il ərzində və bu ordunu yaradan Serjik deyil kimdir? Və o ordunu məhv etməklə biz Serjikin və onun kimləri olan ünsürləri məhv etdik. Qoy o Paşinyanın üstünə bu məğlubiyyəti atmasın. Paşinyan nə edib o başqa məsələdir. Ancaq biz Serjiki məğlub eləmişik. Onu diz çöktürmüşük. Onun belini qırmışıq. Və o bizim qabağımızda, onun qurduğu ordu bizim qabağımızda diz çöküb. Və bugün mən buradayam. Ali Başkomandan kimi. Keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisindəyəm. Seyircinin kişiliği çatırsa gelsin bura. O kişilikten danışır. Qafqazda kişilikdən danış. Birincisi Qafqaza bunun millətinin heç bir adiyyəti yoxdur. Bunlar gəlmədilər, hardan gəliblər, hamı yaxşı bilir. İkincisi kişilikdən danışırsasa, gəl kişi kimi bura. Mən, mən burada da dayanmışam. Sənin o Madagis adlandırdığın su qovuşanda dayanmışam. Kişilik varsa gəl bura. Yoxsa orada oturub İrəvanda banlamaqla qəhrəman düzəldə bilməz özündən. Və demişəm bir dəfə, o dəmir dümürləri ki, elə sinəsində gəzdirir, onları atsın zibil yeşiyinə. Onların bir qəpik də qiyməti yoxdur. Və ona ən yaxşı cəzanı da erməni xalqı verib. 2018-ci ildə bir təpi ilə bunu vəzifədən qovub. 2018-ci ildə növbəti saxtakarlıq törədərək özünə 50%-dən çox səhv yazdırıb seçkilərdə. Və bu cinayətin e, deməli şəriki ATƏT Demokratik İnstitutlar Bürosudur. Çünki onlar Sevciklə əlbir olaraq bilmirəm sövdələşmə nəyin əsasında olub, amma təxmin edə bilərəm. Onlar Sevcikin qələbəsini tanıyıblar. Bu adamı Ermənistanda kütləvi sürətdə lağa qoyublar ələ salırlar, nifrət eləyirlər. Bu seçkilərdə özünə 50%-dən çox səs yazdırır, baş nazir özünü təyin elətdirir və ATƏD də buna göz yumur, buna razılıq verir. Bax, iki saxtakar, biri ATƏD Demokratik e, Təsisatlar Bürosu, hansı ki Azərbaycana hər zaman xor baxır, bir də seyircik. Nə oldu sonra erməni xalqı qalxdı. Erməni xalqı qalxdı, bir təpi ilə bunu vurdu, atdı çölə. Və ondan sonra nə etdi? Ondan sonra məzlumcasına gəldi, dedi ki, mən haqlı deyirdim, Nikol haqlı idi. Özünə kişi deyən adam belə söz deyər. Özünə kişi deyən adam bu qədər özünü alçaldar. Və bunu belə heç eləyiblər. Və ondan sonra e, iki il ərzində ağzına su alıb susmuşdu. Nə qədər bunu təhkir elədilər. Nə qədər bunun cinayətkar qohumlarını həbs elədilər. Xaricdə gizlənmiş və <laughs> Kolumbiya ya Guatemalan <laughs> pasportunu almış bir yaxın qohumu var. Adını da dəyişdirmişdi. Necə ki Serjik vaxtı ilə Serj eləyib özünü. O da qohum da özünün nə bilim Gonzales bir ad verir. Hə, qulağından dartıb gətiriblər, həbs eləyiblər. Susub nə desin? Qorxusundan Müharibədən sonra indi yenə baş qaldırır. İndi müharibə olmasaydı, bu acı məğlubiyyət olmasaydı, Sejik də indi həbsxanadaydı. <laughs> Onun kimi oğru bəlkə də bizim bölgədə hələ doğulmuyub. Və bugün İrəvanda oturub, öz çirkin ağzını açıb, mənim atamın haqqında söz demək, baxa-başa gəlir ona. Az qalmışdı artıq qulağından tutub dartırdır bunu. O da yenə də hardasa örgənib bilib və Xankəndidən qaça-qaça gedib oturub İrəvanda. İndi bu yaxınlarda keçmiş seçkilərdə görün, 5% səs toplaya bilmir. Görün, nə qədər erməni xalqı bu məxluqa nifrət edir ki, hətta müharibədə günahkar sayılan iqtidara daha çox səs verdi nəinki buna. Ona görə Bir də deyirəm, bax, mən buradayam, su qovuşandayam, mən Şuşadayam, mən Hadrutdayam, mən Xocavənddəyəm, hər yerdəyəm. Siz haradasınız? Cəhənnəmdə, <laughs> görba gör, <laughs> statusla bir yerdə, vəssalam, qutardı, bitdi. Və bu sözləri deməklə təkcə öz çirkin ağzını açmış E, cəfəng sözləri deyən bir e, naftalin e, qoxusu verən ünsürə cavab vermirəm. Bütün onun kimilərinə, bütün revanşist hisslərlə yaşayanlara Ermənistanda müraciət edirəm. Ağlınızı yığın başınıza. Buradadır bu. Heç yerə getməyib. Yerindədir. Və bizi əsəbləşdirməyin. Və özünüzü yaxşı aparın. Yaxşı aparsanız, onda rahat yaşaya bilərsiniz. Yox, əgər bir daha bizə qarşı hər hansı bir təhribat, bəyanat, hərəkət olarsa, başınızı əzəcək. Heç kimə baxmadan, heç kim də sizi müdafiə edə bilməz. Bugün su qovuşanda və talış kəndində olarkən bir də xalqımızın, silahlı qüvvələrimizin qəhrəmanlığını görürəm. Hər kəs bura gələn bunu görür və görəcək. Çünki bu yerləri işğaldan azad etmək, ölümə getmək, bax, xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Bugün hər iki kənddə dövlət bayrağını ucaldaraq, şəhərlərimizin əziz xatirəsinə bir daha ehtiramı bildirirəm. Azərbaycan xalqına da təşəkkürümü bildirirəm ki, müharibə dövründə bir yumruq kimi birləşib, orduya dayaq oldu, mənə arxa oldu və bunun hesabına biz düşmənin başını əzdik, qələbə çaldıq və bundan sonra qalib xalq və müzəffər ölkə kimi əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.